yes leo ni aprili 14 siku ya 14 ya mwezi wa 4 kwa mwaka 223 miksa kama tuna ikata fulani miezi ya mwaka 223 sasa nikuambie tu siku kama ya leo albamu ya kendrick lamar ya dem imetimiza miaka sita yani ilitoka siku kama leo miaka sita iliyopita je favorite track yako kutoka kwenye albamu hiyo ya demni ya Kendrick Lamar ni ipi? Utashiriki nasi hapo chini. Ni kujuze tu, lakini Kendrick Lamar ni msanii wa muziki wa hip hop kutoka nchini Marekani na amezaliwa tarehe 17 Juni ya mwaka 1987 huko Compton, California. Lamar alianza kujipatia umaarufu kwa kuachia mixtape zake na baadaye alianza kufanya kazi kwenye albamu yake ya kwanza iliyopewa jina la Section.80 ambayo ilimpa umaarufu mkubwa na kumfanya kuwa miongoni mwa wasanii wa rap wanaoheshimika zaidi. Baadaye Kendrick Lamar alitoa albamu yake ya pili ambayo ilikuwa Good Kid the mad city ambayo ilitoka mwaka 2012 ambayo ilimfanya kupata mafanikio makubwa zaidi na kuongeza umaarufu wake katika tasnia ya muziki baadhi ya nyimbo zake zilizovuma sana ni pamoja na swimming pools ya drunk lakini pia poetic justice kuna beach don't kill my vibe kuna hambo na dna Kendrick Lamar amepata tuzo nyingi za muziki ikiwemo tuzo za Grammy kwa sababu ya ubunifu wake wa kuandika mashairi na ujumbe wa kijamii unaojumuishwa kwenye muziki wake. Yeye ni moja ya wasanii wa hip hop wenye ushawishi mkubwa na anaheshimika sana katika tasnia ya muziki. Hata ukipitia kurasa za Twitter huko, watu wengi sana mataifa mbalimbali wanatumia DP ya picha ya mshikaji, kiasi kwamba watu wanamkubali, lakini pia anaheshimika sana. Hizo ni update tu ambazo nakusogezea kupitia hapa Stain TV. Shiriki nasi kwa kuweka ngoma yoyote ya Kendrick Lamar unayokubali hapo chini. Mimi ni Meki Mchane.